اتمنى ان صاحب هذا الفيديو يكون بخير الان اوريكم فيديو مرعب وغريب بنفس الوقت الموقف المرعب صار لواحد اماراتي وهو جالس يسوي الفيديو بالتيك توك الرجال يتكلم على نيته وجالس يعبر عن افضل ثلاث ممثلين اماراتيين عنده ولكن ما كان يدري وش راح يصير بعد ثواني قليله اوريكم الفيديو وابيكم تمسكون قلوبكم وتشوفون المقطع شوفوا وش صار عطني افضل ممثلين في الامارات وقبل ما نبدا like و follow حركة explore ما باقي شيء على 6000 متابع وفي المرتبة الأولى شنبقبق وفي المرتبة الثانية الفنان القديم ما أدري شو اسمه في المرتبة الثالثة حاليا أنا أعرف أن الدمى مو زين أنك تحطه عندك بالبيت لأن الدمى يقال أن الجن يحبون يسكنون ويتلبسون الدمى طبعا أنا لاحظت أن ما في سلك مربوط بالدمية أبدا وفيه جدار بجنب الدمية يعني كيف بتنسحب وغير كذا ما في ظل أي شخص حول الدمية يسحبه وهذا الشيء خلاني أحس أن الفيديو حقيقي وقلت ممكن هذا الرجال بيته مسكون مثلا لكن بكل صراحة أنا عجزت أصدق هذا الفيديو بسبب كذا حاجة لأنه بالبداية كان لاف راسه جهة اليمين وكانت الدمية ظاهرة بالفيديو حاط الدمية بمكان ملحوظ أو اول من سحبت الدميه لف راسه يسار وبدا يتكلم عن الممثلين وغطى على الدميه ليش الدميه من سحبت وهو يتكلم عن الممثلين <laughs> وفي المرتبه الثانيه الفنان القديم ما ادري شو اسمه وبعد ما شفته انه ما يعرف اسم الممثل الثاني تاكدت ان الفيديو مصور بس عشان يسحبون الدميه شغل مخك مرعب انا ليش حط سيارات السلام عليكم الله يسعد اوقاتكم بكل خير يا اخواني في الاسلام يا رب العالمين أهنيكم على قوة قلوبكم أقرأ التعليقات وألاحظ أن أغلبكم تبون مقاطع جن أبشروا بالسعد والشكر لله ذل اللي يعطوني هذه المقاطع المرعبة شكرا لكل من يسوي لي mention بالتيك توك على مقاطع مرعبة أو غريبة بهذا الفيديو راح نشوف مقاطع غريبة ومرعبة ولكن لا تنسى أن ال like وال dislike كلهم ما لهم فايدة بس ال like يسعدني لا تنسى تشترك عندنا إذا كنت ضيف جديد ومحب لكل شيء جديد أنا بيبسي وخلونا مع الفيديو ثاني فيديو مرعب وهذا الفيديو تقريبا مسك ضجة هذا الفيديو لشخص كأنه خايف أو كأنه جالس يسمع أصوات وهو ببيتهم طالع على الحوش يشوف وش الوضع جالس يشغل اللمبات ويذكر أن السيكل هذا ما كان مكانه هنا كيف تحرك فجأة يا عياله وهو يتكلم صار شيء غريب هذا شيء للأمانة غريب وما له تفسير السيكل تحرك بجهة اليمين فجأة السيكل توجه بقوة وبسرعة عليه منظر غريب ومرعب شوفوا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم انا بحياتي ما شفت كذا يعني انا متاكد البيت ما في احد عشان كذا بسم الله حتى السيكل هذا ما كان هنا انا متاكد يوم دخلت ما كان هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا للامانه هنا ما ادري عن حقيقه هذا الفيديو هل هو حقيقي ولا لا لكن انا ماني جالس اشوف اي حبل للامانه مربوط واصلا اتوقع لو في حبل مربوط يمكن ينقلب السيكل لان السيكل لو تبي تسحبه بهذه القوه راح ينقلب على طول ولكن اللي خلاني اشك ان هذا الفيديو تمثيل لان للامانه الدركسون حق السيكل الطاره حقت السيكل ما لفت ابدا يعني كان السيكل جالس ينسحب الطاره لفت بشكل خفيف لكن انا اللي لاحظته انه ارتفع السيكل ولكن الله اعلم بس اندفاعه السيكل مرعبه قوه كذا اندفاعه السيكل للامانه جدا خوفت مرة بسم الله الله ما هي بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال ثواني ثواني جالس اشوف المنشنات حقاتكم ثالث فيديو وللأمانة هذا الفيديو مرعب جدا طبعا هذا شخص جالس يبث تخيلوا وهو يبث فيه أصوات بيتهم تعابيره أنا أكثر ما خوفا تعابير هذا الشخص واضح عليه الخوف وأنا أتوقع أنه مسوي بث علشان متابعينه يشجعونه يعني عشان يجسرونه عشان ما يخاف لأنه واضح أنه لحاله بالبيت أبيكم تمسكون قلوبكم وعقولكم وتشوفون الفيديو لكن سموا بالرحمن قبل أي شيء 있습니다. الله سمعتوا سمعتوا طبعا للامانه واضحه الاصوات اللي عنده وضوح الشمس لكن انا ما ادري لكن ليه ما يطلع مثلا برا البيت اذا معه سياره يطلع يتمشى يغير جو لكن واضح ان ما معه السياره وانا اتوقع انه كان خايف بالبيت قام سوى بث عشان يروح الخوف لكن للامانه تعابير وجهه شيء ثاني تعابيره تعابيره مرعبه جدا تعابير هذا الشخص طبعا البث او الفيديو اللي مصور طويل جدا ولكن انا ما ادري هل هو وحيد لحاله بالبيت ولا لا لكن كل اللي اعرفه انه بنهايه البث او بالنهايه طفى البث بدون اي سابق انذار الله يستر عليه ويحميه رابع فيديو مرعب واتمنى للقلب ضعيف انه ما يشوف هذا الفيديو خاصة تخيلوا هذا الفيديو مصور بوسط المسجد وهم جالسين يصلون فيه جني يتكلم حرفيا صوته سبحان الله غريب جدا كأنه يصرخ كأنه يطلق كلام بس ما ادري وش يقول لكن ما شاء الله على ثبات المصلين شوفوا الفيديو ولو ترى شاء الله تبارك الرحمن على ثبات المصلين وايضا ترى بعد ممكن يكون انه شخص من المصلين ومسكون الله يشفيه ويعافيه والله يجزى خير الامام على ثباته ايضا ما شاء الله خامس فيديو سبحان الله قبل لا أتكلم عن الفيديو أتكلم لكم عن الدين الدين سبحان الله هو الإسلام عبارة عن طهارة ونظافة والنظافة سبحان الله حتى تبعد ممكن عنك الشياطين ولكن الأجانب خاصة المراهقين غالبا عند الأجانب تكون حياتهم عبارة عن نجاسة نوادي ليلية حفلات مراهقين غرفهم مليئة بالدمى ومليئة بالصور فتلقى سبحان الله دائما الجن يسكنون الأجانب المراهقين تلقاهم يعثون بهم عثي الله يكفينا كل شر يا حميد وريكم هذا الأجنبي للأمانة مقطع هذا الأجنبي مرعب تخيلوا يا عياله وهو يصور تحركت عنده الدميه اول ما تحركت عنده الدميه وهو يصور تغيرت عيونه ركزوا على عيونه وامسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو <laughs> اهنيك كذا وصلتي لهذه الدقيقة وبس الى هنا وانتهى مقطعنا شكرا لك على المشاهدة بس ابيك اذا وصلتي لهذه الدقيقة ومتأكد ان قلبك قوي حط لي بالتعليقات هذا الايموجي لا تنسوا ان الحياة جميلة لا طالما انك متوكل على الله سبحانه وتعالى وبس اكتبوا لي بالتعليقات وش تبون المقطع القادم وبس مع السلامة